молекулалардын кыймылынын ылдамдыгы жана ар башка процесстеги ички энергиянын кандай өзгөрөөрүн моделде көргөзөлү биринчи тажрыйбаны баштайлы поршенди бекитип газды ысыталы газдын молекулалары батыраак кыймылдай баштады ички энергиясы дагы өстү баардык жылуулук ички энергияны көбөйтүүгө кетүүдө бул процесс туруктуу көлөмдө болууда изохордук процесс экинчи тажрыйбада поршень эркин кыймылда поршенде жүктөр турат газдын басымы атмосфералык басым кошуу жүгү бар поршендин басымына барабар газды ысыталы бир аздан соң жүктөрдү алып салабыз газга жылуулук берилип жатса дагы анын басымы азайды молекулалар батыра кыймылдаш керек эле бирок кыймылдуу поршенге урунга молекулалардын ылдамдыгы азайды алар энергиясын жоготту булардын ылдамдыгы мурдагы бойдон калды газдын көлөмү көбөйдү

газга жылуулук берүү менен поршень көтөрүлдү температура жана ички энергия өстү газдын кеңейүү процесси туруктуу басымда болууда демек изобаралык процесс төртүнчү тажрыйбада газы бар идишти жылуулук берип изоляциялайбыз газдын басымы сырткы басымдан көп болсун дейли поршенди кое беребиз ал көтөрүлүп молекулалар жай кыймылга келүүдө газ ички энергиянын жардамы менен оң жумуш аткарууда бул процесс жылуулук алмашуусуз өтүүдө демек адиабаттык процесс